Hola gente de YouTube? ¿Cómo están? Pues espero que estén muy bien pues una vez más estamos aquí en el The Forest, ¿vale? Estamos en otra partida del The Forest y he visto que mi video de la katana les ha gustado bastante Así que encontré otra manera de llegar un poco más rápido y sin tantos peligros, ¿vale chicos? Así que espero y les guste y pues bueno, ¿dónde me encuentro ubicado y de dónde vamos a salir? Pues de la playa porque esto es... Eh, pues básicamente lo que conocen todos, ¿vale? Porque de aquí salimos. Así que eh, voy a... Así que vamos a dirigirnos hacia donde eh, salimos del avión, ¿vale chicos? ¿Por qué hacia donde salimos del avión? Porque pues eh, aquí conocemos todos, ¿vale? Así que no hay ningún pierde. Y pues, y pues esa banderita rosa que pueden ver ahí es el stick marker. Eh, ahí es donde está la cueva. Vale, y es donde está la cueva inicial a la que tenemos que ir, así que el avión debe estar por aquí. Ok, ok, aquí está el avión chicos, ¿vale? De aquí salimos y así como salimos, así nos vamos a ir. Vamos a agarrar eh, la brújula para que no haya pierde. Eh, como pueden ver está bastante horrible la resolución. Yo estoy grabando con el X-Split, así que pues no esperen mucho. Vamos a irnos directamente al este, ¿vale chicos? Vamos a irnos eh, todo hacia el este, todos hacia el este. Y pues bueno, aquí, eh, si no quieren pasar aquí por, el río este, vamos a, a darle vuelta. Vale, vale, vamos a darle vuelta para no tardarnos tanto. Nadando por ahí y pues un, poco de cuidado, un poco de cuidado porque aquí sí, aquí sí que hay caníbales, eh, de repente llegan a salir aquí alguno Y pues vamos, a, vamos camino al este, vamos a pasar este pequeño riachuelo. Vale, el pequeño riachuelito que hay aquí. Vamos a seguir, em, seguimos, seguimos al este chicos, seguimos al este, no nos hemos desviado. Y pues eh, ya saben que si les gustan mis videos los invito a suscribirse a mi canal y pues eh, que se pasen también a mi, página, mi página web, ¿vale? Oh, oh, parece que me cansaba, parece que me cansaba. Voy a, tomar otro poco de refresco, voy a seguir, chicos, voy a seguir. Vamos a seguir al este, vamos a seguir al este, chicos. Y pues esta manera está un poco más rápida y pues eh, nos evitamos a los animales que estaban ahí por donde está el crucificado, ¿vale? Eh, realmente llegamos por atrás entonces, pues, pues no sé, no se me agradó también y por qué no, pues se las comparto, ¿vale chicos? Se las comparto. Eh, para que pues les sea más fácil encontrar ahí la katana. Está un poco lejos de aquí, sí, sí está un poco lejos, bastante diría yo. Vamos a seguir, vamos a seguir. Oh, oh, vamos a escalar aquí esto, esto, oh, oh, oh Dios, oh Dios, Dios, por aquí no puedo escalar. Oh sí, oh sí, oh sí he podido escalar, oh sí he podido escalar. Ok, ok, ok, seguimos al este, seguimos al este después de esa gran escalada. Vale, vale, después de esa gran escalada, chicos. Seguimos al este, seguimos al este, escalando esa pequeña montaña. vamos a seguir, vamos a seguir, y ok, ok, ya, ya casi hemos llegado, casi hemos llegado aquí, eh, cuidado, cuidado con esto para que no, no nos baje tanta vida, ¿vale, chicos? Aquí dan una gran piedra, y pues estamos, ya, ya, casi hemos llegado. Ok, ok, aquí está la cueva, chicos, vale, vale, este esta es, este es la cueva a la que tenemos que llegar, eh, <laughs> <laughs> Vale, vale, vamos a entrar, vamos a entrar. Aquí, no hay ningún problema porque pues eh, no hay caníbales. Así que eh, no, se, no se preocupen. Ahora, vale, vale chicos. Vamos a empezar, vamos a bajar, vamos a bajar. Eh, recuerden que estamos en la actualización 0.30, ¿vale? también creo que creo que desde la 0.29 se puede chicos desde la 0.29 para ir para algunos que tengan la 0.29 y bueno pues qué vamos a hacer vamos a bajar aquí Ok chicos, voy a encender aquí el mechero, el encendedor, como ustedes reconozcan en su país. Em, aquí está, aquí está, vamos a bajar Hemos bajado de esta cuerda, ¿vale? Bastante larga, por cierto Vamos a seguirnos todo derecho, ¿vale? Vale, vamos a caminar Yo he puesto ahí ya unas eh, lamparitas para que se vea un poco mejor Y bueno, eh, terminando aquí el pequeño, pues, el agua que está, el pequeño riachuelo Hay otra cuerda, vamos a seguir, vamos a subir, ¿vale, chicos? Esta cuerda está bastante cortita, ¿vale? Esta cuerda está bastante cortita una vez llegando aquí, Game pues eh, se darán cuenta dónde, dónde estamos. Estamos eh, súper cerca ya de la katana, ¿vale? Vamos a dirigirnos a mano derecha. Vamos a ir a mano derecha, vamos a caminar. Vale, vale, chicos, pues ahí pueden ver a los animales ¿vale? ahí pueden verlos, ahí están, ahí están. nos vamos a ir a mano izquierda, ¿vale? A Mano izquierda, vamos a subir esto, chicos. Ok, aquí vamos a subir esta, esto, esto ya se la saben, ya se la saben, ya hemos llegado aquí. Eh, de aquí nos vamos a dirigir a mano derecha, ¿vale? A su mano derecha, aquí está otro, otro pequeño farolito. Y pues de aquí ya me pierde, chicos, porque de aquí ya vamos a, eh, pues todo, todo va hacia abajo, todo va hacia abajo, ¿vale, chicos? Vamos a bajar, vamos a seguir bajando. Y pues, ok, ok, aquí vienen las ropas, a llevar, chicos. un poco de money, un poco de money. Vamos a bajar más, vamos a bajar más. Vamos a pasar esto, chicos, vamos a pasar esto. Y ok, ok, pues hemos llegado. La katana la, encontramos aquí. Ahí está la katana, chicos. Ahí está la katana. Ahí tenemos al tío este. Vale, vale, ya no la puedo llevar porque la tengo, vale. Ya la tengo, chicos. Pero bueno, bueno, aquí encontrarán bastantes cosillas. Eh, bastantes relojes. Vale, vale, bastantes bastantes cosas, un poco de comida, ¿por qué no? ¡Oh, sí! Y pues, eh, lo mejor de todo, aunque no sé para qué sirva aquí en The ¿vale? Pero aquí hay mucho money, money, money, money. Y pues nada, espero y este video les haya gustado, espero les haya servido y pues ya saben que si les gustó le pueden dar una manita arriba, lo pueden compartir y pues nada, Freaky Gamers, nos vemos hasta el siguiente video. Bye bye.